Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Casual Incredible mit For East. Nein, Spaß, ich heiße natürlich El Ricardo. Wir machen natürlich eine Reaction über For e. e. Right. Genau. Das Lied heißt Bomb äh, und zu Forever haben wir vorhin eine Reaction gemacht, falls ihr es noch nicht angeschaut habt. Guckt vorbei. Und ja, das neue Lied heißt Bomb. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob das auch Bomb ist. Haben wir mal an. Ich hoffe doch, dass es Bomb ist. Die ah. haben auch die gleiche Stage wie. Ja, Folgen aber Video. andere Outfits. Ja, genau. Das ist eher so lässig diesmal. Ja, stimmt. Also schon gut tanzen. Ja. vielleicht. Okay, die Kamera so ist cool. Navy Husky. Some Devils for Ich finde die Choreografie sieht auch echt gut aus. Ja. Auch bei Forever habe ich das so gesehen. Und hier auch schön anzugucken, wie die tanzen. Oh, also mit den Effekten und so weiter. Ich finde es immer wieder geil, wenn ich in Musikvideos solche Effekte sehe. Oh, jetzt haben wir Ja. Shake, shake, shake. Shake your body, baby. Woo! Look at you, girl, you're such a bum. bum bum bum bum. La la la la la la la la la la la la la la la Musikvideo nennt sich an wie so frühere Musikvideos. An was? An frühere Musikvideos, wie ähm, vor 2000. Leider ist es ja nur so ein Dance-Practice-Video. Ja. Ich wünschte mal, dass du mal bald wieder zurückkommst mit einem richtigen Musikvideo. Ja, genau. jeden Fall war das auch cool. Mhm. Also mir gefällt die Choreografie sehr, vor allem auch bei VE Forever. Richtig nice. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren zu dem Lied. Äh, was sagst du, Hikaru? Das war sehr gut. Es ist Bomb. Bomb. Bomb. Genau. Falls ihr weitere Vorschläge habt, schreibt die in den Kommentaren runter. Falls ihr noch nicht unsere anderen VE Reactions angeschaut habt, guckt auch mal vorbei. Also auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio.